अपना घर आश्रम भक्त का संक्षिप्त अवलोकन आपको करा रहे हैं ये प्रवेश हुआ यहाँ से अपना घर में प्रवेश किया गया और प्रवेश के समय ये पुरुष सदन होती है जिसमें साढ़े पाँच सौ प्रभुजन रहते हैं ये लोडिंग टेम्पो एवं एम्बुलेंस कर और अपना घर के मुख्य द्वार में प्रवेश आपको अवलोकन कर रहे हैं ये प्रवेश द्वार पूर्व सदन दिया था ये इधर जनरेटर है और इधर एक कार्यालय जो आप देख रहे हैं अपना घर से भारत का परिसर हरियाली इधर आप सीधे सामने दिखाई दे रहा है ये जीव सेवा सदन है इसमें गौ माता कुत्ता बिल्ली मोर कबूतर आदमी सभी रहते हैं बीच है इधर गैरेज में स्कूल बस खड़ी है और ये आश्रम का अतिथि ग्रह जिसमें देश भर से लोग आते हैं सेवाएं देते हैं और अपना रहते हैं ये बाल सदन का गेट है जिसमें जीरो से लेकर अठारह साल के बाद गोपाल बाद अलग पुष्पांजलि परम शिवाग्रह है गंभीर प्रतिजन के लिए ये शिवाग्रह है इसमें सौ से अधिक ये जो बाल सदन देख रहे हैं ये बाल सदन का खबर इस बाल सदन में बच्चों के लिए बालिकाओं के लिए बालकों के लिए अलग अलग व्यवस्था है पूरा परिसर इसका प्रमाण आपके द्वारा किया जा रहा है यहाँ की वाटिका है और इस परिसर की बाउंड्री वाल सवा दो किलोमीटर लंबी ग्रहण परिसर जिसका लाइव हरियाणा से हरियाणा ये आप भवन में देख रहे हैं ये प्रसादालय है जिसमें बैठकर प्रसाद किया जाता है इधर अनुपमा प्रसादालय पीछे यह लॉन और ये अपना घर का लीलावती हॉस्पिटल अपना घर आसन साथ है सभी तरह के ऑपरेशन यहाँ पर बड़ी कुशलता के साथ किए जाते हैं ये माता बहनों के लिए टीवी सदन छह रोग सदन और इसमें ये आप देख रहे हैं एच आई वी सदन एच आई वी सदन में सात से अधिक माता रह रही थी ये बृहद बाउंड्री बात ये मात्र सदन है दो मात्र सदन है इसमें साढ़े सात सौ माता बहनें रहती हैं मात्र सदन प्रथम हर बीमारी के लिए अलग अलग आवासीय व्यवस्था है तीन हजार से अधिक प्रभुजन हैं लेकिन इस मात्र सदन प्रथम सात सौ से अधिक एवं अगला मात्र सदन द्वितीय जिसमें 800 से अधिक माता बहनें हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पे माता सदन इसलिए शुरू होता है काफ़ी बड़ा कैंपस दोनों सदनों में अलग अलग माता बहनों को उनकी जरूरत के हिसाब से माता सदन देती है रखा जाता है यहाँ तक हुई माता सदन द्वितीय पूरा होता है और पीछे बाउंड्री वाले आपको जरूर दिखा जाएंगे इस तरह से मात्र सदन द्वितीय का भी आपको नमस्ते सांकेतिक अवलोकन जिसमें 850 से अधिक माता बहने रहती हैं देख सकते हैं इधर भोजन की तैयारी यहाँ पर लगाई दी जा रही है ये पूरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते हाँ भेजेंगे सबको भेजेंगे नमस्ते बेटे ये सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर पूजा अर्चना भोजन एवं कार्यक्रम सभी भवनों के सभी भवनों में ये इमारत ही इसी तरह से कराया गया है आवासीय व्यवस्थाओं का भी अवलोकन आप कर सकते हैं इस तरह की आवासीय व्यवस्था यहाँ पर पूरे में की गई हैं कई प्रभु जी आपको ऐसे मिलेंगे जो जमीन पर लेट जाते हैं उनकी स्वास्थ्य की अवस्था के कारण इस तरह की व्यवस्था इसमें तीन तरफ रेजिडेंशियल व्यवस्था और नमस्ते और सामने की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था अच्छे हैं आप कैसे हैं बढ़िया ये व्यवस्था बस शॉर्ट में धीरे धीरे करके पूरा दिखा देंगे इस तरह से माता सदन द्वितीय ग्राउंड प्रथम एंड द्वितीय तल माता बहनों का एच सदन भी आप देख सकते हैं सांकेतिक रूप से साठ से अधिक माता बहनें यहाँ पर रहती हैं और ये सभी की आवासीय व्यवस्थाएं एच आई वी ग्रसत माता बहनों के लिए कैसे हैं नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते भेजेंगे सबको भेजेंगे ये भोजन की तैयारी माता बहन सब एच आई वी मातृ सदन प्रथम जिसमें 700 से अधिक माता बहनें हैं इस तरह की माता बहनें हैं जो अब अपनी देखभाल नहीं कर सकती जो गंभीर बीमार हैं उस तरह की माता बहनों को यहाँ पर रखा जाता है इधर ऐसा डिस्पेंसरी नमस्ते और ये टिकल माता बहनों के लिए में कमोड वगैरह इस तरह की व्यवस्था है इसमें गंभीर बीमार माता बहन हैं जो अधिकतर बेडों पर ही रहती हैं भोजन के लिए भी नहीं जा पाते हैं ये देख सकते हैं राधे राधे ये भी दो तल का है पूरा यहाँ पर भोजन की तैयारी इस ब्लॉक में वो बहन रहती हैं जो अपनी केयर खुद कर सकती हैं और जो कहीं न कहीं सेवा कार्यों में जुटी हुई हैं गई हुई हैं बाहर हैं खाने की भी तैयारी चल रही है उन माता बहनों का नमस्ते नमस्ते ये माता बहन वहाँ पर दवाई की व्यवस्था सेम दो तल का सांकेतिक दिखा पा रहे हैं पूरा दिखाने में औसतन तीन घंटे लगते हैं इस भवन में भी वही व्यवस्था पूजा स्थल माता सदन प्रथम पूरा हुआ छह रोग सदन जो प्रभुजन गंभीर बीमार हैं परेशानी में है नमस्ते उस तरह के प्रभुजनों को जो शारीरिक रूप से अपन नहीं है अधिकतर पूरा नहीं देखा पा रहे सांकेतिक रूप से ही देखा पा रहे खाने से पूर्व तैयारी ये हॉस्पिटल है लेकिन कोरोना के कारण अभी ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं जितने भी प्रभुजन आते हैं सभी के ऑपरेशन यहीं अंदर ही हो जाते हैं ऑपरेशन थिएटर इधर महिला वार्ड इधर पुरुष वार्ड सेवा साथी आवास मेडिसिन रूम इधर एक्सरे रूम एंड लेफ्ट सभी उपकरणों से सुसज्जित सर्विस में भोजन ले जाते हैं आ है पाँच से सात परसेंट मैनुअली भोजन बनता है और बाकी मशीन यहाँ भोजन बन चुका है और पूरा हो चुका है इसी कारण से अगर सिस्टम कोलेप्स हो जाए मशीन का तो सर्वाइव कर रखा है दूसरे व्यवस्थाओं को